алейкум, құрметті ғайындар! армысыздар қазақ бауырларым эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал қаппас. құрметті ғайын! қазақстанда алғаш рет ашылған саяси тақырыптар бойынша тек қазақ тіліндегі 200 мыңнан аса тіркелушісі бар қазақ кезет ютуб арнасына тіркеліп лайк белгісін аямай лайықты басып қоңыраушаны соғуды ұмытпай жақсы пікір қалдырып қолдап отырайық қазағым бұл халықтың арнасы бұл халықтың сөзін сөйлейтін арна халықтың мұң мұқтажын көптеген проблемаларын билікке жеткізетін ютуб арна тек халықтың арнасы болғандықтан әрине біз сіздермен біргеміз қазіргі айтатын тақырыбым қытай экспансиясына жол жоқ және бәсе арнасының жетекшісі айдос садықовтың сөзі ізімен бастаймыз ал кеттік ендеше Қазақстанда, яғни біздің елде кейбір белгілі саясаткерлер мен оппозиционерлер және тағы да басқа білгішсімақ ақылгөйлер Қытайлар Қазақстанға келсе, ештеңе өзгермейді еш жамандық болмайды туризм көтеріледі бірнеше миллиард доллар керек елге деп айтып жатады олардың сөзінше барлық әлем бойынша осылай қытайларды жіберіп жатыр қытайлар кіріп жатыр ақшаларын әкеліп жатыр осылай кірген елдердің экономикасын көтеріп жатыр дейді сосын олардың сөздеріне қарағанда Қытай Қазақстанға кірсе, көп болса бір ай болады. Содан кейін қонақ үйлерге ақшаларын төлеп, қыдырған ақшаларын жіберіп, елдеріне қайтады дейді. Енді мұның барлығы белгілі дүние ғой. Бұның бәрі баяғыдан бері айтылып келе жатқан нәрсе. Көп жылдан бері қайталанып келе жатқан бір шіріген диктаторлық жүйе. Бұл жөнінде Айдос Садықов не дейді екен? Тыңдап көрейікші осындай сөздерді біз 2010 жылдар естідік басында қытайға қарсы шыққан кезде ол кезде басында ақтөбе мен алматы көтерілді 2010-да 1 миллион гектар қытайға береміз дегенде сонда билік артқа шегініп бермейтін болды қытайға жерімізді 2016-та макс талғат басқарған үлкен ереуілдер өтті қазақстанда ол кезде де назарбаев қорқып қазақ халқынан қорқып заңды өзгертті қытайдың азаматтарына шетелдің азаматтарына қазақтың жерін бермейтін болды сатпайтын болды енді экономиканы көтереді деген жаңағы елден кетеді деген сөздерге айтатын солай болса олар елге келіп экономиканы көтеретін болса ақшасын ұстайтын болса сосын өздерінің еліне қайтатын болса онда неге америка құрама штаты ұлыбритания франция басқа мемлекеттер европа америка мемлекеттер өздерінің елдеріне неге Қытайдар жібермейді неге оларды безвизовый режим қылмайды неге миллиондап кіргізбейді өздеріне қытайдың азаматтарын олай болса оларға да керек қой ақша оларға да экономикасын көтеру керек бірақ олар жібермейді неге десеңіз қытай кіргеннен кейін олар өздері компактына тұрады өздерінің райондарын ашады чайнатаундарын ашады шұбырып кіріп миллиондап кіргеннен кейін олар елді басып алады мысалы сингапурды қараңыздаршы every сингапур кезінде малайзия халқының жері болған қазір ол қытайдың жері болып кетті қытайша сөйлейді сингапурдың мемлекеттік тілі қытай тілі қытайда ұйғырларды не жатқанын қараңыздар қазақтарды не істеп жатқанын қараңыздар қытайда моңғолдарды не жатыр және де тибет халқын не істеп жатыр олар жалпы айтқанда құрметті халқым қытайлар кірсе қазақ елі құриды қазақ елі болмай қалады таза қазақстан қазақ елі деген атау мүлдем құриды құрметті ағайын сондықтан мұның барлығын биліктің дайындаған агенттері ғой айтып отырған қазақ көтерілмесін деп бұлардың сөзіне қарағанда қытайға қарсы көтеріліп керек жоқ ешқандай жақсылық әкелмейді ештеңе өзгермейді дейді олар біздің Қазақстанда билікте отырған білгішсімақ агенттер. Қытайдың агенттері бар, Ресейдің агенттері бар, иә. Солардың сөзі бұл. Әрине олар сатылған. Оларды сатып алған кәдімгідей ақшаға. Олар нағыз сатқын. Басы Тоқаевтан бастап биліктегі көкелер нағыз сатқын ақшаға сатылған баяғы назарбаев құрып көткен жүйе ғой әрине шірген жүйе соның назарбаевтың құрған шіріген жүйесін яғни құрған саясатын жоспарын тоқаев жалғастырып отыр назарбаевтың арманы назарбаевтың мақсаты қазақ елін құрту қазақтың тілін құрту қазақ елін мүлдем жоққа шығару таптау соны бір ұғатын кезіміз болды құрметті қазағым ұғатын кезіміз келді әлі отырмыз диванда көтіміз жабысып қалған сол жабысқан көтімізді тұрғызуымыз керек тік тұруымыз керек еңсемізді тік көтеруіміз керек осылай қазақ көтерілгеннен 2010 жылы 2016 жыл, жылдары көтерілгеннен кейін қазақ халқы өзінің елін сақтап қалды өзінің жерін сақтап қалды көтерілмегенде көшеге шықпағанда қытайдар баяғыда елімізде миллиондап жүретін еді отыра берсек осылай айтпасаңдар шықпасаңдар бұлар тағы кіре бастайды тағы басып алады елімізді ертең безбезмен кіреді содан кейін жерімізді алады тағы жерімізді алып жатыр екібастан бастан бұлар мұнай газдың бәрін алып жатыр бірақ дұрыстап тағы миллиондап кірсе бұлар басып алады елімізді бұндай үлкен үлкен жер бұнда үлкен территория ешқандай еш жоқ бұндай моңғолия мен қазақстан шығар сол қалған моңғолияны басып жатыр бұлар алып жатыр деп. керек болса ана ресейдің Сибирінде де алып жатыр енді бұл жаңағы тоқаевтың сатылған билігіне қарап сатып алып оларды агенттерін агенттерін жіберіп біздің қазақ елді алайын деп жатыр жағдай болса шығу керек жағдай болса енді көшеге шығатын болсаңдар шығыңдар айтатын болсаңдар айтыңдар бірақ ә, аузын жауып ештеңе айтпай келісіп отыру керегі жоқ бұл жерде қолдан келген затты істеңдер қазіргі кезде осы бір жеті екі жетінің ішінде маңғыстау облысында акциялар өтті қытайға қарсы атырауда өтті алматы алматы облысында өтті астанада өтті семейде өтті акциялар басқа облыстарда қазір шығып жатқан жоқ ешкім шығыңдар айтыңдар ең болмаса бір адам болып шығыңдар ешкім болмаса қасында жәймендеп осы теманы көтеру керек құрметті ағайын бауырлар көзімізді ашайық уақыт келді көзімізді ашатын кезіміз келді тоқаев қазақ елін сатып жатыр тоқаев қытайдың агенті және де ресейдің агенті ол шықпайтын болсақ үндемей талабымызды айтпай үндемей диванда отыра беретін болсақ қытайлар миллиондап кіреді елге содан кейін белгілі дүние ғой миллиондап кіргеннен кейін елімізді жаулап алады еліміздің экономикасын тіліміз барлығы ақырындап біртіндеп құдай бетін қылсын иә әрине қытайдың тіліне қытайдың экономикасына көшеді биліктегі біздің мынау сатқын агенттер өздерінің қызметтерін орындарын қытайға береді содан кейін біттік қой құрыдық қазақ елі құрыдық біттік құрыдық содан кейін содан кейін қытайстан болып кетуі әбден мүмкін қазақстан емес қазақстан деген атау қазақстан және қазақ елі деген атау мүлдем құриды қытайлар кіретін болса елге құрметті бауырларым біз ояндық ендігі біздің мақсатымыз біреу біздің мақсатымыз диваннан тік тұрып еңсемізді көтеріп алаңға шығу елімізді жерімізді сақтап қорғап қалу үшін жаппай көтеруіміз керек қазағым біз отыра берсек осылай диванда құл боламыз ертең қытайға қытайға жалбарынып жұмыс жасаймыз содан кейін құл болып біттің ғой онда құрдың қазақ болмайды онда онда қытай боласың тіліңде қытай болады салт дәстүріңде қытай болады өзіңде де қытай боласың сондықтан құрметті қазағым тік тұратын уақыт келді бірігуіміз керек мынау жұдырық міне осы жұдырықты дара дара ашпауымыз керек былай дара дара жұдырық дара дара ашылып кетсе біз бірікпейміз осы жұдырықты біз біріктіруіміз керек былай біріктіріп жұмылып бір күшпен жұмылып бір тудың астында бірігіп еңсемізді тік көтеріп шығуымыз керек жан жақтағы бүкіл қазақ бірігу керек 80 мыңдап 100 мыңдап бірігіп қытай экспансиясында жол жоқ деген талаптарды айтуымыз керек қытайдың визасыз кіруіне қарсымыз деген талаптарды біз жоғарыдағы сатқын биліктегі сатқын агенттерге жеткізуіміз керек айтуымыз керек әрине бәрі заң бойынша біздің азаматтық парызымыз ол біздің азаматтық құқығымыз талап айту елімізді жерімізді қорғап қалу біздің міндетіміз құрметті ағайын сондықтан тағы қайталап айтамын тік тұратын уақыт келді тік тұратын жаппай көтерілуіміз керек алаңға шығуымыз керек талаптарымызды айтайық осылай үндеумен жеткізейік отыра бермейік үйде бір іс әрекет жасайық іс әрекет түбі берекет дейді берекет болғаннан кейін нәтижесі шығады құдай қаласа сондықтан біз нәтижесін шығаруымыз керек құрметті ағайын жата берген болмайды бұлай баған көтімізді көтерейік диваннан диваннан тік тұрып еңсемізді тік көтеріп бірігетін уақыт келді құрметті қазағым құрметті ағайын бауырлар